saabka gobolka Gabriel mudane Cabdiqani Maxamuud jiidhe oo isagu tan iyo intii loosoo magacaabay gobolka Gabriel ay soo tarayaan waxqabadyada kala duwan ee xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay ka hirgelinaysa gudaha gobolka Gabriel ayaa maanta waxa uu badhan saabka gobolka Gabriel uu helay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka somalilan ay si wada jira usoo kormeereen wadada isku xidha magaalooyinka Kalabaydh iyo wajaal ee Berbera Corridor taasi oo ah waddo casriya ah islamarkaasina la dhigay daamurkii barasaabka gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiro isagoo halkaasi kelmad ka jeediyey ayaa ka hadlay ahmiyadda ay wadadani u leedahay qaranka somalilan iyo shacabka ku dhaqan magaalooyinka kala Kalabaydh iyo Wajaale maadaama wadadani ay tahay buu yidhi waddo casriya ah oo ay u baahnayeen shacabka ku dhaqan magaalooyinka Kalabaydh iyo Wajaale sidoo kale badhasaabka gobolka gabiley ayaa waxa uu ka sheekeeyey inay wadadani tahay waxqabadka xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi isla markaasina ay tahay wado casriya ah oo loo aayi doono badhasaabka gobolka gabiley cabdiqani maxamuud jeelo isagoo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi sida tanwasiir eh, kusoo dhowow runtii gobolka gabiley oo sidaad aragti uu ka socda mashruucii waddanka ugu ballaadhnaa ee berberaka horodoor kolle mashruucani waa mashruuc la mahadiyey oo isticmaalkiisii aan soo aragnay iminkana wuxuu u soo jahaystay oo iminka marayaa maanta wajaale ilaa kala baydh oo ah halka dalka ugu muhiimsan waa marin muhiimah oo isku xidha somalilan iyo etoobiya magaalo ganacsiyeedkaas ah runtii meel ummadeenna ama shacabka reer somalilan iyo shacabka dowlad deegaanka aan deriska nahayba iyo dhammaan wadamada aan deriska nahayba ay ka adeegtaan isku kan xidha runtii waddadani waxay isku xidhi doontaa waddankeenna iyo waddanka etoobiya waana waddo muhiima aad waxaan ugu mahad celinaya runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane musabix cabdi oo hortubintiisa barnaamijkiisu ay noqotay horumarka waddooyinka iyo shaqa abuurka runtii waa wax lagu farxo laguna faani karo waana wax la taaban karo maanta in aynu dul joogno kaabayaasha dhaqaalaha ee isku xidheeyey waddankeenna Eh, runtii eh, wadadan muhiimad gaar ah ayay dalkeena mudane wasir u leedahay eh, adiga iyo wasaaradaada iyo hay-adda wadooyinka iyo dhammaantiin waxaan idinka mahad celinaa runtii sida aad tayadeeda u ilaalishay in wax la sameeyo waa fududahay laakiin in wax tayale la sameeyo runtii waa mas-uuliyad gaara ah. markaa kambaniga dhisaya iyo dhammaantiin baan idinka mahad celinaynaa kusoo dhowow mudane wasir gobolka gabiley runtii mar hore iyo mar dambeba waa kaaga mahad celinanaa imaatinkiina aad baa mahadsantiin khadar cabdi cabdilaahi telefishanka caalamiga ee badda cas t v degma ganacsiyeedka wajaali gobolka gebile dahabshiil oo la jaanqaadaya qaadaya isbeddelka tiknolojiyadda kuna fududaynaya hannaankaad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto blay store iyo abstore ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websayteka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeegga idahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed